assalomu alaykum do'stlar yaqinda instagramga bitta videorolik ko'rgandim ya'ni sog'lom odam va chekuvchi odamni spermatozoidlari soni albatta mana shu video tagida bitta obunachimiz mana shunaqa kommentariya qoldirishibdi albatta buni hozir sizlarga isbotlab beraman sigaret albatta shu jinsiy a'zo organlariga ta'sir qilishini albatta hozir tushuntirib o'taman qaranglar э, bu moyak tasavvur qilamiz moyak э, barcha organlar singari u ham qon bilan ta'minlanadi endi qon bilan ta'minlangandan keyin bu o'z funksiyasini bajaradi ya'ni qon tarkibida unga kislorodlar e, oziq ovqatlar kelib uni e, funksiyasini ishlashda yordam beradi va u yerdagi otxotlarni olib ketadi qon tomir qon endi bilamiz normal holatda o'pkadan e, odam organizmi ya'ni qon tomir kislorodni so'rib oladi endi biz cheksak chekkandan keyin ichimizga nikotin moddasi ketadi ya'ni sigaret tarkibidagi zararli moddalar ketadi и bu o'pkaga borib tushadi o'pkadan qon tomirga u o'tadi ya'ni kislorodni so'rgan payti nikotin ham o'tadi endi bu normal qon tomir bu strelka bilan qonni yurishi potoki normal yuradi endi siz chekaversangiz chekaversangiz surunkali ravishda cheksangiz qon tomirining devorlari zararlanadi qon tomir devori zararlangandan keyin u yerda yallig'lanish jarayoni yuzaga kelib boshlaydi va u yerda ateroskleroz blyajkalari hosil bo'ladi mana shunga o'xshagan bu albatta uzoq proses shundan keyin bu ateroskleroz blyajkalari hosil bo'lib u yerda qonning o'tishi qiyinlashadi qon o'tishi qiyin bo'lgandan keyin tasavvur qilamiz moyaklarga qon yaxshi bormaydimi u o'z funksiyasini yaxshi bajarmaydimi ya'ni spermatozoidlarni ishlab chiqarishi kamayadimi albatta kamayadi undan tashqari mana shu nikotin прямо e, moyakka ham ta'sir qilishi mumkin ya'ni u yerda как e, qon tomirdek u yerni devorini zararlashi mumkin albatta mana shu bilan nikotin ya'ni sigaret jinsiy a'zoga jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin не только bu spermatozoidlarning yaxshi kam ishlab chiqarilishida ishtirok etishi mumkin sigaret balki jinsiy holatni qattiq turishida ham to'sqinlik qilishi mumkin albatta tushuntira oldim degan umiddaman tushunmagan bo'lsangiz savolingizni kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin